mais low já já. Morrer. Poxa, bagulho chato, mano. Né? que achar comigo de novo, velho? O jogo dos caras aparentemente é matar o Zed, mano. Visão. pra dar um chapa aqui, rapaziada. Ele é abusadão, ele vai querer farmar e dar umas porradinhas. A gente tira esse farm dele. Ô, louco.